بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع کپوارہ کے گاؤں لال پورہ کا عبد الخالق میر بھارتی فوجیوں کے ٹارچر ہونے کی وجہ سے وفات پانے کے بعد اب اس کی بیوی سارا بیگم اپنی گھر کی کہانی سناتے ہوئے میں ہوں پیر اظہر یہ ہے سارا بیگم کی زندہ دلی چھو نا گیس کرا استعمال اہن گیس سات سمجھ آکدم پہ برو گا وات ڈایا ریت منہ

رشتہ دار بوندو ہمسا اس مطلب پتہ ورس یا ہتھ پوغام ورس زٕ ہتھ رپی زنس دپی ساس ہتھ بیٚیہِ کٔر گِلٲنی صبن مدد پانچ ساس بیٚیہِ کٔر روپیے بیفر صبن تنی بٹن سٮ۪ٹھاہ حمایت یہِ یہ تُلُن یہِ پڑنو یہِ ہیٚچھنووُن تٔمۍ تہِ کوٚر سٮ۪ٹھاہ گیری تہِ لگاوان دروازَس پَتہٕ مےٚ مےٚ مےٚ تہٕ اَتِنَس یہِ تُل تھوٚوُم جایہِ جایہِ چھِ بٔچی ترٛےٚ گلن دیا دروازہ پہن رسائی میرے تل تھ چند جائیں جائیں مے بچی تری انخوالی مےٚ أنٛدۍ أنٛدۍ چھَکان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھَس تَتھ بَسان لَسان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھَس تَتھ وۄتھان بیٚہوان